Bekle. Abi Gencay diye birisi geldi. Hayırdır oğlum niye geldiler ki? Çağrı gelsin. Tamam abi. Gelebilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam gel babacığım gel. Hayrola niçin geldin? Mahallemde mal satıyoruz. Ne de ettik ya. Satarken sordun mu? Sormadım gerekir mi? Gerekir. Zaten sorsan da sattırmam. Git başka yerde işini yap. Sen ardın mı racon kesin? Gerektiği yerde gerektiği gibi racon keseriz Şefik Efendi. Kafana göre kardeş. Bunlar mahalleye inerse haber et tamam mı? Tamam. Alo kardeş nasılsın? Kardeş ben deyim bizim çatıdayım. Ya kardeş bizim bu çatıda depo var da mallar oraya getiririz. Tamam kardeş hadi Allah'a emanet. Abi bu şefin pijlerine ne yapacağız biz? Vallahi mahalleye ne verse kafalarına nasıl yapar? Vallahi bana uyar abi sinir oldum ben onlar orada ya. Nasıl posta oldu gördün mü? Cezasını veriyor. Evet. Abi adamlar haber etti şefin adamları mahalleymişler.